السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد رمضان نائب رئيس منظمة إعلاميون حول العالم ومقرها فيينا أتوجه بهذه الرسالة إلى السلطات المغربية وأطالبها بالإفراج عن الأستاذ محمد المديني رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب حيث أنه تم إلقاء القبض عليه منذ أيام ويعرض الآن على آه، أحد المحاكم بالمغرب هذا الرجل هو يعمل في مجال حقوقي ونتمنى من السلطات المغربية أن تتعامل معه بما يليق به كرجل حقوقي ويدافع عن حقوق الإنسان وألا تسيء إليه وأن تطلق سراحه في أقرب فرصة وأشيد بكل من يحاول الدفاع عن هذا الرجل نحن كمنظمة إعلاميون حول العالم سنمارس دورنا في الدفاع عنه إن شاء الله وسنتواصل مع كافة المنظمات الحقوقية والصحفية حول العالم في هذا الشأن وأتمنى من السلطات المغربية ألا آه، تتعامل معه بشيء من العنف أو تضيق عليه حريته وأتمنى من الجميع أن يساهم معنا في هذه الحملة من أجل حرية الأستاذ محمد المديني السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي العزاز خواتاتي العزازات كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى باش تكونوا كلكم بخير وعلى خير والله يحفظكم من هذا الوباء ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يرفع هذا الوباء على جميع البشرية اللهم آمين أه بصراحة أه تحية إجلال وتقدير للجالية المغربية الجاليه المغربيه اللي في الصراحه كيهزوا لنا ريوسنا اللي كيحبوا الوطن ديالهم حتى النخاع شكرا لكم ايها الجاليه المغربيه شكرا لكم على الوقفه المباركه اللي درتو في فرنسا من اللي درتو في فرنسا ضد الظلم ضد الفساد ضد الاستبداد باش توصلوا الصوت ديالكم للمسؤولين باش توصلوا الصوت ديالكم لكل العالم باش الكل يعرف الحقيقه ديال هذا الحساب المشؤوم هذا الحساب القادر ديال حمزه منبيبي وكذلك بغينا العالم يعرف الموضوع ديال الحقوقي الاستاذ المديمي الله يطلق سراحه بغينا كل شيء يعرف بان هذا السيد هذا الاستاذ الحقوقي هو اللي فجر هذه القضيه هو اللي وقف في وجه المفسدين اللي شوهونا وفضحونا امام العالم هاد العصابه المشؤومه هاد العصابه الحقيره اللي شوهات السمعه ديال المغرب واللي اللي في المقدمه ديالها المغنيه المغنيه المتاجرفه المتكبره اللي حاسبه راسها فوق القانون وما كاينش اللي غادي يقدر يدخلها للسجن ودائما كدعى بالقوه هاد المغنيه اللي مريضه نفسيا هاد المغنيه اللي مريضه بجنون العظمه هاد المغنيه اللي عطات الفرصه لاعداء الوطن باش حتى هما يدخلوا في الشؤون الداخليه ديال بلادنا عطات الاعداء الوطن باش حتى هما يديروا يديهم في بلادنا عطات الاعداء الوطن لبعض القروده ديال الخليجيين حتى هما يدخلوا في البلاد ديالنا ويدخلوا في القضاء ديالنا ويوليو حتى هما يحلفوا باللي الاستاذ المديمي ما غاديش يدوز الصيف في بلادو شتو هاد المرتزقه خوتي اللي جندوا بعض الخونه ولاو كيعطيوهم الحكم قبل ما يخرج ولاو كيعطوهم الاسرار ديال القضاء هنا كاينه علامه استفهام كاينه اسئله شكون هما هاد الخوانه اللي كي اللي كيخبروا هاد القروده كيخبروا هاد المجرمين بالاسرار ديال المحكمه ديال المغرب لدرجه تيجي واحد سوداني حاسب راسو على الخليجيين ويخرج ويقول لنا باللي من هنا ربعة السوايع الاستاذ المديمي غادي يمشي للودايه هادشي خطير عباد الله اذا منين جاتهم هذا الخبار شكون سرب لهم هذا الخبر شكون سرب سربوا لهم باش يوصل الاعداء ديال الوطن شكون اللي سرب لهم هذا الشيء هذا اذا اللي سرب لهم هذا الشيء اللي قادر يسرب اي حاجه كتهم الامن والسلامه ديال بلادنا الاستاذ المديمي ما تمتعش بالسراح المؤقت بالرغم من الضمانات اللي عنده الضمانات القانونيه من العمل ديالو ولا السكن ديالو ولا كل شيء وانه عايش في المغرب وما عطاوش السراح المؤقت ما تابعوش في حاله السراح اشنو الفرق بينه وبين المغنيه اشنو الفرق بينه وبينها اللي هي كتمتع بالسراح المؤقت متابعه في حاله سراح رغم انها تحكمات بثمان شهور واش واش المغاربه ماشي ماشي سواسيه هادشي اللي بغينا نعرفه هذا هو السؤال واش فعلا المغاربه سواسيه كما كيقول الملك في الخطابات ديالو ولا المغاربه لا ماشي سواسيه غريبه كنشوفوا كلشي ضد المغنيه وهي مطلوقه ودايعه مع راسها ودايره اللي بغات وكل شيء مع المديمي وها هو مشدود في الهدايه بغينا صوتنا يوصل للجهات العليا بغينا الصوت ديالنا يوصل لجلاله الملك باش يدخل ويحبس هذه المهزله اللي هي كاينه في البلاد ديالنا بغينا جلاله الملك يدخل باش يحبس هذه المصيبه اللي دايره لنا هذه حمزه مون بيبي اللي عرى هاد العصابه المشؤومه اللي عرات وفضحات الفساد اللي كينخر في البلاد ديالنا وخاصه في مدينه مراكش مدينه سبعه رجال اخوتي شفتوا القضاء شفتوا القضاء فين واصل في مراكش شفتوا التعليم فين واصل شفتوا الصحه شفتوا الشوهه اللي ولات عندنا في الصحه ولاو قنوات اجنبيه كيتكلموا علينا ولينا اضحوكه قدام العديان عباد الله ولاو العديان كيتفرجوا فينا كيضحكوا علينا ولاو قنوات اجنبيه كيتكلموا على الفضيحه اللي عندنا من بعد ما كانوا كيتضرب المثل بالمغرب في الصحه وفي في الحرب ديال ديال ديال ضد ما يسمى بكورونا ولينا دابا اضحوكه ولاو الناس طايحين قدام السبيطارات في مراكش هاد الشيء هاد الشيء عيب الصحه منظومه فاشله وهاد الشيء هاد الشيء ما نرضاوش به لبلادنا المواطن المغربي اولا هو اللي خصو يتعالج اولا المغرب المواطن المغربي اولا فينا هو رزق البلاد في الخيرات ديال البلاد اه عصابات ديال الفساد شي كيستر على شي وشي كيدرك على شي وكتجي غير في المواطن البسيط المواطن الضعيف ملي كيجي في يديهم المسطره كتطبق عليه بالتمام والكمال عباد الله بالتمام والكمال اما مول الفلوس واللي عنده ما وباك صاحبي هذاك ما كتطبق عليه حتى شي حاجه دنيا هانيه يقول اللي بغا ويدير اللي بغا ما كاين حتى شي مشكل واللي كيهضر وهذا الغريب في الامر اللي كينوض كيهضر من مصلحه البلاد وكيهضر ضد هاد العصابه المشؤومه هاد العصابه ديال حمزه مومبيبي كيخرجوا كيسميوه انفصالي وكيوليو يهددوه بانك النهار اللي غادي يدخل المغرب خاصه اليوتيوبرز ديال ديال ديال الجاليه كيهددوهم بانكم النهار اللي غادي تدخلوا للمغرب غادي تمشيو للحبس وهذا هذا مشكل كبير هذا هو المشكل اللي ولينا عايشين في واحد الزمان ولا فيه الضحية هو الجلاد والجلاد هو الضحية ولا المظلوم كيتعاقب ولا الظالم حر طليق بل ولينا كنشوفوا حتى المحاميين اللي كان من المفروض يكونوا في جنب المظلوم ما يكونوش في جنب الظالم البعض منهم ماشي كلهم ولكن البعض منهم ولينا كنشوفهم كيدافعوا على الظالمين كيدافعوا على المفسدين كيقلبوا غير على الفلوس خاصهم غير اللي يعطيهم الفلوس واخا يكون دايرك على زحله واخا يكون داير هايزلك فيها جمل المهم يعطيهم الفلوس يدافعوا عليه ويطالبوا ليه بالسراح المؤقت ويطرحوا ليه ويطالبوا ليه بالبراءه ويطالبوا ليه بكل شيء عباد الله واش هذا هو المغرب اللي حنا بغيناه يكون واش هكذا بغينا المغرب يكون واش حنا بغينا المغرب بحال هكذا يكون عباد الله يولي الظالم هو المظلوم والمظلوم هو الظالم هادشي راه بزاف هذا الشيء راه ماشي معقول ماشي معقول وما كيشرفناش كمغاربه ما كيشرفش بلادنا ما كيشرفش بلادنا باش نشوفوا احد المحامين يخرج يدافع على على مغنيه ولا يدافع على شي واحد مجرم هادشي حشومه وعيب وعار نشوفوه في البلاد ديالنا ولكن غادي نبقاو صامدين غادي نبقاو اخوتي صامدين وما غاديش نستسلموا قدام هاد العصابه ديال حمزه مومبيبي اللي طيحات بالسمعه ديال البلاد ووسخات السمعه ديال البلاد ووسخات السمعه ديال المغاربه والمغربيات اللي وصلت الاخبار ديالنا حتى الخارج المغرب ولا العالم كله كيهضر علينا غادي نبقاو صادمين نبقاو عفوا صامدين في الوجه ديالهم ونبقاو ما غاديش نستسلموا ليهم ان شاء الله حتى النهار اللي غادي يبان الحق وغادي يزهق اللي غادي يبان الحق ويزول الباطل غادي يجي خوتي واحد النهار اللي غادي اللي غادي نقولوا فيه جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا غادي يجي قد ما ظلمت الظلمه غادي يجي النهار اللي غيطلع فيه الضوء غيطلع فيه الشمس وغادي يبان الحق اخوتي غير ناضلوا غير زيدوا لقدام غير وقفوا في حق الظالمين الاعداء الوطن ما نبقاوش نستسلموا ليهم وراي ان شاء الله باذن الله ربي غادي يغلبنا عليهم وغادي ينصرنا عليهم وغادي ينقي بلادنا منهم وغادي بلادنا غادي تنقى من دوك الشردمه من دوك الخونه اللي هما الانفصاليين وكيعايروا الناس وكيتهموهم بالانفصاليين لان اي واحد يخرج بلا دليل بلا حتى شي حاجه ويتهم مواطن اخر بانه انفصالي فهذا خصو يتحاسب وخصو يتحاكم وخصنا نعرفوا فينا هو الدليل جبنا الدليل بان هاد الاشخاص الاخرين انفصاليين اما الا ما جابش الدليل خصو يتحاكم وكثير منهم اللي كيديروا هذا الشيء هذا ولاو كيتهموا المغاربه بالانفصاليين والمغاربه اكثر الشعوب محبه لوطنهم محبه لملكهم محبه لعائلاتهم محبه لدينهم المغاربه معروفين كيبغوا الوطن ديالهم كاملين كيخرجوا كيمشيو يخدموا كيدمروا في الخارج كيضربوا تماره واخدين الجنسيه ديال دول اخرى لكن رغم ذلك كيبقى الوطن في الدم ديالهم وكيبقى هو اول الاولويات ديالهم ولهذا رحنا بغينا بلادنا تنقى وبغينا النهار اللي نشوفوا فيه ونسمعوا فيه جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا والى فيديو اخر والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته